Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Quando per ordine del capo del campo si fecero mettere in fila i prigionieri destinati a morire di fame, quest'uomo, Massimiliano Maria Colbe, si presentò spontaneamente, dichiarandosi pronto ad andare alla morte in sostituzione di uno di loro. Al padre Massimiliano, dopo oltre due settimane di tormenti a causa della fame, fu infine tolta la vita con un'iniezione mortale il 14 agosto 1941. Tutto questo successe nel campo di concentramento di Auschwitz, padre Massimiliano Kolbe, essendo lui stesso un prigioniero del campo di concentramento, ha rivendicato nel luogo della morte il diritto alla vita di un uomo innocente, dichiarando la disponibilità di andare alla morte al suo posto perché era un padre di famiglia e la sua vita era necessaria ai suoi cari. Massimiliano non morì, ma diede la vita per il fratello. Egli da sé si offrì alla morte per amore, proprio per questo la morte di Massimiliano Colbe divenne un segno di vittoria.